Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episod yang kelima Analog Man dah settle uh, Episod lepas tak ada, dah settle pun Selamat lah kita dapat lah juga lawan dengan dia So episod kali ni apa pula? Jom kita tengok Misi cabar Uh oh, apa ni? Oh dia apa training lah kan Oh, Rudy. Ya, aku nampak lambang Invisio tadi. Bila kita lihat Rudy akan flex di situ. Oh, berapa minit dia sampai ke atas ni ke apa? Uh, lincah. Wah tukar jadi ni eh Mudah Berapa saat? 40 saat New record Gila ah. Kalau kau tanya aku Aku rasa Ali tak boleh lagi nak Nak Apa On par dengan Rudy kan Even dia nak on par dengan Alisha pun Kacau dekat-dekat lagi Sebab Ali bukannya macam uh, Agent yang Power bab-bab latihan teknikal ni Dia le lebih kepada on the spot punya ni kan Action kan Ah okey lah tu eh, nampak ah. Kau buat Ali Jangan tamatkan Alamak dah habis power dah Ah, dah betul balik Pergi Come on! Wah, ha, style lawan ya, pun ya. lain kan. Cik. Apa lambat sangat ke apa? Aduh. Tak lambat sikit je pun 2 saat. kau on lah. 5 minit. Jelas sekali. Kamu perlukan lebih Betul ke 5 minit? Latihan. Oh. Bukan. Kamu macam bosan lah. Toxic gila environment ni Rudy Aku lupa Rudy boleh camouflage Ejen kita Apa yang sedang berlaku? Belum pasti Tak mungkin Apa? Drone detected? Sistem kita Kena ceroboh. Tari itu Sedia untuk Protokol kubu Oh, protokol kubu Okey, ni baru huh? Protokol apa? Aku tak suka Rudy weh. Aku tak suka. Dia selalu invisio ni aku boleh suka tau macam Rizwan. Tapi aku tak suka Rudy. <laughs> apa tak habis defend ke apa? Mereka hampir dapat mengesan oh, lokasi kita. Oh, diorang ni Uno. Sistem mereka dah di-upgrade sejak saya tinggalkan mata. Jadi, You ada progres. Saya dah jumpa Iris. Oh, ah, Tapi dah tahu dah lokasi. Kenapa masih dengan Ali? Walaupun dah pisah Tidak guys. Besar kalau mereka terus harapkan budak. Yelah hari tu waktu last episode kan ni kan. Ocho. Ocho nama berapa siap? Kau tahu tak hari ni hari apa? Hari jadi kau ke? Ha, bukanlah. Hari keputusan ujian sejarah. Oh, dia dah belagaklah. Oh. oh, mentang-mentang kau selalu nombor dua. Lagi tinggi dari aku. Kau belagak, eh? Ha? Huh? Ini nombor berapa lah? Ha? Alisha. Macam biasa. Dia pula suka. Boring lah Alisha dapat pertama je Hey, Dah buang terbiat ke apa? Ambil kau Baru puas hati aku hmm. Padahal Victor relax ya Teruskan Bali nanti jangan nangis Lepas ni Alicia pula Kau tak kisah ke dia buat macam tu? Ah, oh, tak apa, Ma. Asalkan aku dah... Ya, Victor ni memang... bagus lah, bagus lah. Untuk bagi Kalau support ke Ali, kan? Diri sendiri tambah ilmu untuk jadi Terus. lebih pandai. Kenapa nak kisah orang kata apa? Kita belajar bukan sebab nak bertanding dengan pelajar lain. Hmm. Rival ni okey, tapi know, jangan uh, toxic sangatlah. Kenapa semua orang pandai rendah je ni? Tak semualah, macam... Apa? Iman, Iman eh. I, Iman. Iman ni okey lah. Hmm. Kenapa lama jawab? Apa yang tak kena? Tak ada. Aku rasa budak-budak lain semua pandang aku lain macam. Kau kan ada Iris. Tapi tak hebat pun. Wow. Hmm. Tapi ya Ali, macam mana kau boleh kalahkan jin? Kalau tahap kau macam tu je. Ketua-ketua teras juga telah memberikan arahan keras supaya jangan sekali-kali membiarkan ia diaktifkan lagi. Kenapa? Apa yang dirisaukan sangat? Semasa menentang Uno. Ya Ali tak dapat kontrol kan. Ah. Boleh jalan tanpa henti. We weapon oh, manufacturer, ya, okey. Tak perasan pula tak ada orang kat sini. Ada Iris pun boleh tak perasan. Hmm. Nah, kenapa orang dapat soalkan oh, Iris je? Ya? Pilih dia satu Ha. Mentor semua nak kau betul. Tak seronok tu ekonomi, akademi ni weh. Belajar sesama sendiri. Oi, apa, apa benda ni? Lalat. Ali, lah, berhenti. Wah. Macam ni. Apa kata kau paksa aku balik? Ke kau takut kena belasah lagi sekali. Kau nak lawan? Cuba! Kenapa kau Gaduh pula! Ah, sudah! Apa benda ni besi-besi serangga? Oh, kena tarik dah. Aku bakar! Apa lagi tunjuklah kalau kehebatannya. Ha Rudy dengan Ali. Ha siap bergaduh lagi. Ali, guna iris untuk cari punca benda ni. Ha, okey okey. Ha. Oh tu ah belakang tu ada robot ke apa? Oh, lah auto tu. Oh, kena ikat. Bukan tak. Oh, tu kontrol. Siapa? Rudy, Rudy. Kamu nak aktifkan override mode? Mungkin saya boleh bantu. Jenny, hmm. kembalilah ke mata. Ha? Jangan merajuk lagi. Aku bukan Jenny. Ya. Dia number 4. Cinco. Apa semua yang terjadi? Kamu kamu berani tunjukkan muka lagi? Mhm. Uh-huh. Pembelot. Wow, perasaanlah pula Alisha ni. Ah, ha, lah ITV ni kan. Ah. Boleh tak Rudy? Kau bola. Takkan Rudy pun kena juga? Ah, boleh kontrol. Allah. Ah, tak defect. Yo-yo yang kena telan. Habis lah memang activate lah. Apa apa apa dia ni buat? Oh, ada bakar. Wei, bakar dalam zone ke? Bapaklah. Wah. Sabu hero semua. Oh, datang dah karya. Ya. Oh, kita buff ke? I see. Tapi, kamu perlu kalah lebih banyak untuk kalahkan mereka. Oh, sudah guna banyak-banyak serangga tu. Wah, ada juga. Wah, kau tengok reload. Dia buff kan? Lepas tu dia laju. What the heck? Nice way. Eh? Gitar dengan Leon. Lepas tu ada bakar pula. Apa ni Buff dia lagi. Buff dia lagi. Yeah. Oh, buff lagi. Dia buka opening je. Yeah. Oh. Lagi satu kat Zah. Siapa sama kan tu? Apa benda tu? Tiba. Uh, oh, Jenny nak bunuh dia. baru macam kau gila ke apa kan? Sebab masih tak sedar lagi. Ha, sekarang mungkin dia sedar kot. Dia percaya Jenny akan kembali. Tak tadi lalat tadi tu kan analisis kan nah. Ha. Semuanya berjalan seperti ya, Aku dah agak dah Mesti ada something Kan dia masukkan lalat kecil tu kan Sebab dia orang nak Dia orang nak kaji pasal Macam mana activate Apa override Ya yeah. Ataupun dia orang nak try control ke apa? Oh, dia masukkan virus. Oh no! Data. Oh, ya. Oh. Data. Dia orang tak perasan lalat tu. Tengok, mesti ada objektif. Setiap setiap kali Uno serang dia mesti ada objektif. Kali ni dia dah tanam something dalam iris untuk dapatkan data. Data iris. Woo! Uh dan tolonglah bakar dah dah apa Jenny ataupun Singko tu dah tembak kau memang nak bunuh tolonglah dia faham alright so itulah dia episod Agent Ali season 2 episod 5 kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like jangan lupa untuk subscribe juga kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang Assalamualaikum dan bye bye